манай эдийн засгийн хамгийн том салбарын нэг болж болох энэ зүйлийг зөвхөн улсаас удирдаад явах юм боломж. Туйлын хомс. Дахиад хэлэхэд энэ аялал жуулч хөгжсөн тэр нь томоохон үүрэг гүйцэтгэдэг улс орнууд бол ийм өөрсдийнх нь зохион байгуулалт байдаг. Энэ өөрөө олон ачааллыг өөр дээрээ авч төрөөс төвтөө заавал холбогдоод элдв янзын болоод байхгүйгээр ажлын зохиолоход маш том үүрэгтэй байд юм байл шүү. Тэгэхээр энэ баг холбоо хэрэггүй юм шиг эсвэл зарим юм зөвхөн төрмөрөнд зохицуулаад явах нь бол бас жоохон учир дутагдaltaй. Энийг тэр байнгын хором дээр ярихтай та нар бодно үзье. А зүгээр хэлэхэд одоо ингээд энэ хууль ингээд батлагдчихвал одоо өнөөдөр байгаа тэр мэрэгжлийн холбоогоо дахиж хуралдуулаад одоо зохион байгуулалтанд оруулаад байх юм гарахгүй байлгүй дээ гэж бодож байна. Тэр холбоо нь өөрөө гарсан хуулинд зохицоод юмнуудаа хийгээд явна ус. Тэгэхгүй хууль гарсан. Одоо ингээд дахиад тэр холбоог нь шинээр байгуулна гэдэг бол бас л нэг надад бол тэр холбоотой хамаатай юу ч байхгүй.